Για πάμε στη Σοφία Ξανθοπούλου. Έλα, Σοφία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στου εκλεκτού καλεσμένου σου. Δεν θα βγαίνω μόνο εγώ στο ραδιόφωνο, θα βγει και εσύ στο Δημότη. Ε, έτσι, έτσι δεν είναι. Τα πράγματα. Στην, ε, καλησπέρα. Καθημερι... Γιατί σε ακούει ο κόσμο καθημερινά από το Δημοτικό Ραδιόφωνο τη Θεσσαλονίκη μα. Για να δούμε λοιπόν, ε, γιατί βλέπω Πόντιο Tube. Έκανε κάτι από μεράκι από χόμπι, πίστευε ότι θα έχει τέτοια επιτυχία και περιέγραψε μα λίγο για τον κόσμο τι είναι αυτό. Λοιπόν, το Πόντιο Tube είναι ένα κανάλι στο YouTube. Το εμπνευστήκαμε ε, πριν από λίγο καιρό. Δεν σε άκουσα, Παναγιώτη. Δεν είπα κάτι. Α, νόμιζα ότι μου είπα κάτι, γιατί δεν έχω ε, δεν σε ακούω καλά. Λοιπόν, ε, έχει, εδώ και τρει μήνε λειτουργεί το Πόντιο Tube ε, στο YouTube. Το είχα σκεφτεί, το είχα στο μυαλό μου πάρα πολλά χρόνια. Ε, ήρθε η ώρα και έγινε πραγματικότητα μαζί με την πολύ καλή συνάδελφο και φίλη ε, Γαλάτη Ευαγγελίδου από τον τομέα προγραμματισμού υπολογιστών ε, τη TV100. Ε, ξεκινήσαμε πολύ δειλά, όπω σου είπα, αρχέ Ιουλίου να ανεβάζουμε το πρώτο βιντεάκι και αυτό που κάνουμε είναι να προωθούμε την ποντιακή διάλεκτο και ποντιακή κουλτούρα μέσα από βίντεο ή σκετσάκια ε, που στόχο έχουν να φέρουν την ποντιακή διάλεκτο ε, στο σήμερα, να τη φέρουν πιο κοντά στο σήμερα, πιο κοντά στους νέο Έλληνες, σε πόντιους ή ακόμη και σε μη πόντιους. Ε, βάση του είναι το γελιο γιατί αυτό είναι που μας λείπει και αυτό είναι που χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας, αλλά σε συνδυασμό με τη γνώση, δηλαδή να μαθαίνουμε και κάτι. κάνω κάποια λογοπαίγνια για να φέρω την ποντιακή διάλεκτο στο σήμερα, αν προσέξει. Έχουμε κάνει το PC που είναι ένα είδος πονδιακής ε, ζύμης με το PC που είναι το κομπιούτερ. Ε, έχω στα σκαριά, την άλλη εβδομάδα να γυρίσω κάτι που επίσης ε, θα είναι σε στήλε λογοπαίγνιο και ένα που θα δείξεις νομίζω σήμερα και έχει να κάνει με μια πολύ αισιόδοξη φράση των ποντιων αυτό που λέμε στην ελληνική ξεπέρασέ το. Ξεπέρασέ το. Οι πόντιοι έχουν λοιπόν το παταπάν και το συνδύασα με τον Πίτερ Παν. Μάλιστα. Ε, σήμερα τι θα δούμε. Σήμερα θα δούμε αυτό ακριβώ που σου είπα. Να ξε... ξεπέρασέ το. Ωραία, το, το ξεπέρασέ το. Πολύ ωραία. Και, από... και κάθε Παρασκευή. Κάθε, Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή η, Σοφία, η Σοφία Ξανθοπούλου θα μα ε, παραχωρεί μία από τι παραγωγέ τη από όλα αυτά για να το βλέπουμε, να ευθυμούμε, να κλείνουμε καλύτερα την εβδομάδα είναι μεγάλη χαρά για του Πόντιου, νομίζω, γιατί μέσα από, αυτό το, από αυτή την ιδέα διαδίδει κάτι το οποίο προσπαθούν να κάνουν και επίσημα οι ομοσπονδίε και την ποντιακή διάλεκτο. Έτσι, να γίνει πιο ε, κύριε εύκολη να σου πω, σε όλου εμά που δεν είμαστε πόντιοι. Έχει εραστεχνικό επίπεδο, δηλαδή όλα Καλά, γίνονται εντάξει. με τη βοήθεια ενό απλού smartphone και με δεδομένο το ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στην καθημερινότητά μα, τόσο εγώ όσο και η ναι. Γαλάτια, σκεφτήκαμε ότι ε, με το smartphone θα κάνουμε γρήγορα, σύντομα βιντεάκια. Αυτό είναι βέβαια και η φιλοσοφία του Πόντιο Tube, δεν είναι κάτι σε επαγγελματική έτσι, ε, σε επαγγελματικό πλαίσιο, εντελώς ερασιτεχνικά με ένα smartphone. Είναι πολύ ε, σύντομα τα βιντεάκια μας για να μην βαριέται και ο κόσμος. Ε, και μία φορά το μήνα, αν επίσης έχεις προσέξει, εμφανίζεται η πόντια γιαγιά, είναι η μορφή ας πούμε ναι. Ε, του καναλιού που σχολιάζει την επικαιρότητα ανάλογα με ό,τι υπάρχει και είναι έτσι πολύ 38 για να το σχολιάσει. Θα τα δούμε όλα κάθε Παρασκευή, ε, ποντιακά θα τα δούμε. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, Πες αυτό και να κλείσουμε, Σοφία. να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη εσάνα προσωπικά, τη Χριστίνα Κανατάκη και βεβαίω τον Γενικό Διευθυντή τη TV100, τον κύριο Φίλιο Στάνκο, που αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και βεβαίω ναι, όλου του τους και όλα τα site που διέδωσαν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Είναι ναι. πολύ τιμητικό για μα, είναι πολύ συγκινητικό επίση, ε, είναι κάτι που το κάνουμε από καρδιά και έχει Σοφία, πάρα πολύ συνέστημα μέσα. Λέγε, λέγε τέτοια να σε βάλει να το κάνει κάθε, κάθε μέρα το, το βιντεάκι, έτσι. Λοιπόν, ε, γι' αυτό για τι ευχαριστίε το λέω. Λοιπόν, <laughs> Σοφία, σε ευχαριστώ θερμά. Ε, Πάμε να το δούμε για να μπούμε σε διάφορα πράγματα, να δούμε και, το, και τη συγκεκριμένη στήλη που αποκτά ο Δημότης. Έτσι, για να ευθυμούμε λίγο, χρειάζεται ε, ε, εκμεταλλευόμενοι με την καλή έννοια το μεράκι τη Σοφία Κανοπούλου και τη Γαλάτια. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, θα είμαστε κοντά σα τη Δευτέρα γιατί δεν έχει Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένω, θα είμαστε εδώ με τον Περιφερειακό Διευθυντή του ΟΑΕΔ για να δούμε τα καινούργια προγράμματα που άνοιξαν και είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και σα αφορούν και φυσικά όλη την επικαιρότητα για ό,τι υπάρχει εδώ στην εκπομπή Δημότη Online. 8 παρατέταρτο, κεντρικό δελτίο ειδήσεων. 8 παρατέταρτο, ενώ ακολουθεί τώρα η Χριστίνα Καναδάκη. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σα. Δεν σου πήγε στην εκκλησία. Πάτα παν. Δεν σε πήραν στη δουλειά. Θα βρει άλλη. Πάτα παν. Νιώθεις μια φούντωση, μια μελαγχολία στην καρδιά. Ξεπέρασέ το. Πάτα παν. Πάτα παν. Δηλαδή πάτησε επάνω. Δηλαδή ξεπέρασέ το. Πάτα παν. Και πέτα. Σαν τον Πίτερ Παν.